Berapa bu? Petai bu? Satu sewu sewu. Satu sewu. Nah, dua aja deh. Dua, beli dua iya, per iya. tahun. Dua aja. Film mas, ini ini ini bagus <laughs> ya bagus ada petai Ini nih orang ini nih masuk ini. <laughs> Orang aneh tapi nyata. apa di mak ya, ya, aja iya. bagus tuh tanya lu ke Dian Dian nanti lu nanti lu nanti lu itu bagus lah iya, iya bagus lah iya, bagus sih dua ribu nah, yang kecil ah. tiga ya. tali enam sok beli jamin bu besar besar dua ribu ya boleh pasang empat ribu yang setengah setengah, 45 pas Besar itu saya udah iya, Yang tadi dua, yang tadi eh, dua. Ada empat lima ribu Ada empat ini seribu. Saya udah lima ratus Jadi eh, ya itu aja deh, 5004 ya? Iya yang Kerupuknya ya seribuan Saya nggak ngerti nih masalah ini. Eh, Buat temen sih. Imbu <laughs> satu. Nggak ada imbunya tuh, wah itu bener lah. Wah ini jangan lah. Jangan sih, ini bi. Eh, jangan ini. Ya nanti. satu lagi. Iya. iya. Mana? Yang mana nih, Bi? Nah, itu yang dipegang, Mas. Ya lah ini aja. Atur aja. Enak, gorengnya setengah matang, Mas. Ah, setengah matang ya? Gak suka sih temen yang doyan. Sambal, sambal. Kembali, <laughs> Ada jualan Terima kasih. Makasih ya Pak. Sambal sama-sama. Apalagi Pak? Sama udang. Sama udang. Nasi putih yang pulen. <laughs> Sip.